Hii ni taarifa njema kikweli kwa watumiaji wa internet hapa Tanzania, ambao siku ya leo imekuwa siku mbaya kwa kweli, kwa sababu ya kugundua kwamba makampuni ya simu yamepandisha gharama za vifurushi vya internet. Sasa habari njema ni kwamba TCRA imesitisha hizo gharama za vifurushi zilizoanza kutumika kuanzia mwezi huu, ambapo katika taarifa yake inasema mamlaka ya mawasiliano ya Tanzania TCRA ni mdhibiti wa sekta ya mawasiliano ya kielektroniki na posta nchini, pamoja na mambo mengine, ina jukumu la kusimamia gharama na tozo katika huduma za mawasiliano zinazotolewa na watoa huduma na kuwalinda watumiaji wa huduma hizo. Mnamo tarehe 5 Februari mwaka 221 TCRA ilitoa tangazo la kukaribisha maoni ya wadau kuhusu huduma za vifurushi zinazotolewa na watoa huduma za mawasiliano ya simu za mkononi. Kutokana na maoni hayo, TCRA iliandaa kanuni ndogo za vifurushi, yani rules, za mwaka 2021 zenye lengo la kuweka utaratibu kwa watoa huduma wa namna ya kupanga vifurushi, bei na muda wa matumizi ya vifurushi hivyo. Kanuni hizo zimeanza kutumika tarehe 2 mwezi Aprili mwaka 2021. Katika utekelezaji wa kanuni hizi, watoa huduma waliwasilisha idadi na bei ya vifurushi vipya pamoja na bei za huduma nje ya vifurushi. TCRA imeidhinisha idadi ya vifurushi vilivyowasilishwa pamoja na bei za huduma nje ya vifurushi na tayari zimeanza kutumika tarehe 2 Aprili mwaka 2021. Hata hivyo, TCRA imesitisha kwa muda matumizi ya bei mpya ya vifurushi vya data ili kutoa nafasi kwa watoa huduma kupanga upya bei za vifurushi kwa ufanisi na kufanya uchambuzi wa kina kwa ajili ya kulinda maslahi ya watumiaji. TCRA itaendelea kusimamia na kufuatilia kwa ukaribu huduma za mawasiliano kwa ustawi wa maendeleo ya taifa. Kwa hiyo ndo hivyo, TCRA imesitisha matumizi ya gharama hizo mpya za vifurushi vya data hapa nchini Tanzania, na katika maelezo yake wamesema hizi ambazo zinazotumika walizipitisha. ni yaani, unajua uh, ni lazima makampuni ya simu yaliwasilisha mapendekezo ya gharama mpya na TCRA wakazipitisha, lakini sasa hivi wameamua kuzisitisha pengine baada ya kuona namna ambavyo zimepingwa na watumiaji wa internet hapa Tanzania. Discussion kubwa leo hapa nchini imekuwa ni namna ambavyo gharama za vifurushi imekuwa haiendani na uhalisia ulivyo, kwa sababu ni gharama kubwa sana, na kiukweli hili lingeendelea kupigiwa kelele kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tusubiri tuone watarekebishaje baada ya hapo. Kwa sasa ukiangalia bado bei ni zile zile mpya ambazo kikweli ni gharama kubwa sana. Naamini siku zijazo labda watarudisha tulizokuwa tunazitumia kabla ya hizi za leo ama hivyo, lakini tusubiri kuona mabadiliko hayo mapya watakaokuja nayo tena.